Whoa, how's your job search going on? There, I'm doing my resume now. See this column here, additional skills? What am I going to put? Rapping, singing, fishing, Microsoft Word, please lah. Whoa, just put Chinese lah. You know Chinese what? Does it look like I know how to speak Chinese? Yeah. I see all the Taiwan talk to the pretty Chinese girls. chicken nugget, chicken nugget is basic Chinese lah. But I have to say, hang out with you, ah, I learned a little bit lah. So thank you. Everyone exaggerates on their resume. Just put you know Chinese. Hey, eh, I put I know Spanish, Korean, even Tamil, bro. Ah, because it's easier to get a job if I put Chinese, right? Uh, ah, Kishan. Kishan, right? Oh, yes. Ah, great. I saw on your resume that you can speak Chinese. We have a couple of Chinese business partners over. I'm going to need your help. Me? <laughs> speak Chinese? it's on your resume. <laughs> Um, so, um, you know the other Chinese people here that they speak that you I'm sure you speak Chinese, right? You speak Chinese, right? Mm? No ka, me tai ka. <laughs> Stop joking around, Kishan. Come, time to shine. <laughs> 很高兴能来参观贵公司，感谢你们的热情招待。

他说什么？我不是很确定啊，等一下，啊、um,，对不起，我不明白，你能再说多一遍吗？不明白，不明白，They don't understand the agreement. Can you please explain? Uh, must have been the changes. Um, so main part of the agreement would be that we are splitting the revenues 50-50 amongst us. Uh, I believe this is more than fair for both parties. Uh, 一个大西瓜，一半给你，一半给我，呃，我们很高兴。西瓜不要，我不饿。我不要，我也不，不，不要，不要，得多万。多万？呃，好，好，n t h i s agreement has been voted in by all smaller divisions already. Small, small, small. 我我要笑了。笑了？他们笑我们，我们好笑吗？我我我不要了，我。 我不要了，不要了！你们搞什么东西啊？我这个合同不是已经说好了吗？不是已经签好了吗？怎么现在又不要呢 h a n what i see r e clearly, man? Are you spouting some bullshit? 什么 b u 呃不，呃，厕所在哪里啊？厕所。嗯。哦。 他是不是昨天吃了麻辣，现在要用厕所？哦，哈哈哈哎呀，真是误会了啦！哎，哎，我们也很喜欢吃辣，四川人。对，下次一起吃麻辣，好不好？OK，可以，可以，可以。我们，I I guess we're all good then. Uh, Kishan, you can pass on the pen to sign the contract. Okay. Ah, Kishan, yeah. Be careful, they don't smudge. 小心后面烧！后面烧！一一一个方块入力，一二三四五六七八对不起了，我不可以加快啊。不用怕，我明白。哇！What What's going on？我不知道。我很好奇你是怎么知道我的团队里有内鬼的？ 我怀疑这个家伙很久了，不过没关系，做得好，谢谢。啊，谢谢。呃，she signing？啊，what what what did she say？Is is something about a butterfly？What？呃，我们今天会就先开到这里，好吗？我要先回去了。嗯，谢谢你们的热情招待，下次一起吃麻辣。 <laughs> 笑了，谢谢。 <laughs> Apologies if there were any complications with the translations and uh, uh, your friend. Uh, uh He's a dog. Yes. Ah, <laughs> that explains things. Um, well, thank you very much for your time. Um, have a safe trip back. 慢慢来。哎呦，真有趣。 <laughs> Good job, Kijan. Hey, it's nothing like, you know, I put that I could speak Chinese and it only came to me naturally today. So. Mm, very good. Tomorrow we'll have the Korean delegates on a phone call. Yeah, I'll get you there as well. Oh, what? It's on your resume, right? You can speak English, Chinese, Tamil, Korean, Spanish. Yeah, I know a bit of Korean Spanish myself lah, but it's off Netflix shows. <laughs> Yeah, not enough to put on my resume. You know? <laughs> <laughs> See you tomorrow, Kijan. Hey, no, no problem. No. 哇，banana。我叫小明啊。小明，把他丢出去喂狗。哦。第三招。 <laughs>